սերվում ադիժբախտ վթարից Մոտս կախում չկա էլ ենթարից Զդուրս ամրձել մեր այլ անտարից Այս ձգում այդ եմ գնում անրիս Աղ մեր տղեկը շարժում է սինխրոն Մոտներս ոնց որ տակցիչից սինդրոմ Իմի իմից հիմնակոնից ինքը կա հաբիտ Եմ իվ որ լսում ես ես դիրմոն ուրեմն իմացի բամբիտան Նակաշներում մտարս կապիտալ Բրնում եմ եք ըմպլի ուսներան որ ամպիտանը տշզնում է գանգտ Ինձ գիտեն առաջինից մինչև վերջին հարկը Ես գիտեմ ղիամիշ դեղել տենց վարկըդ Որ կողած պահին տենց մնացիր տակը Հելնելու բողարեն դուբլեցիր պահը Լսելուց մտնում են զոնան տորբուլետ նսի Հետ կտասելի երկու շարք հետ նստի Կեզ հոգ նսնում ապը ռեալը պետք է ֆենտազի Տեն տեն ծուն տեն գավ excuse me ձեն այն այն